Mm-hmm. гапу мама дар додум нахондум шон ки нашави хафа амуқай дига бо гап дорум нахонум шонаи дил мекафат мехости ама шабардорум мегуфти марам хайфам фаҳмидам леки ма гап дорум гап дорум бояд холӣ кунам пешай рафтам дилкашодаки ма ба мер уқаудамайта розиву сер да хаёлоита соф панамера ма ҳама шаянаму да любой сфера ты хела ба ақли ки накампалит Përës më dëno Ta me gjëmë bu një zëllë ma me këshom qanë Kom fa baja kalita Baza hama kalitora dakull Орови са дуду войда баландай Биг сардуд вуйда баланда бигзур каму мавиз маму қаланда сардуд вуйда баланда бигзур каму мавиз маму қаланда кай саддуду вуй да баландай бигзор таму мавиз маму қаландай Урумит айсад до двойда баландай Биг зор тыма визма чилы яким каландар Наги ай дастуми калама акалан Дилма гирифти вуйо дот мон хотири навистан Мавыты бисор чира ай даст додем да хайот Мадил додум ты но муста давайо Джоном фидота гипотера бадана тик порт Сука Сука задангири кортишка азобша кидиду бугума дардошта кимом кима миёфтамо медодумте да надошта гимам и дил барои ҳама қимат бидедата бесум чизи беқадр албатта рӯзе мешава эзум у вақте ки ту ай қичоқ ба қичоқ ай дастои чиркин беринода меғалта бичок мана мепурсум медонум ки мегим дати чо ма ғарибам бошум дунё пири чашм дати ҷонум атоами рӯзора мекуфтум ҳама ай бадахидам мисли масхара бозто ки наби бинем зики тама дига нами фром пешет барой ки шаташа хурдум асабои мата да асбоби мусиқи тан ты яке як бора навохти чанд таша дирижал ма дига нестем да дохили у оркестр мегам ку гузаштара сарте ба дили кишот ма кандам струнара ки ты набози маэстро ты хела ба акли ки накан палит пурсам гуноҳта мечун буни зулфа ма мекишам чанд қалфа ба як калита база ҳама калиторадар дақ оромитай сабдуду войда баландай бигзор тамумавиз маму қаланда Durumita саду до војда баланда Биг зурта му ма оромита му каланда Урумита саду до војда баланда Биг визма му